қарапайым көп балалы отбасында өстім әкем мектеп күзетшісі анам үй тірлігінен босамайды мен жеті баланың ортаншысымын кішкентайынан мектепті жақсы оқып сабақта озат оқушымын есімде қалғаны бір жылы әкемнің інісі әскерден келді ол кезде екі жылға баратын есімі марат сол мараттың армияға кеткені есімде жоқ кішкентай болсам керек келгені есімде сол әскерден келген соң күнде араққа тойып алатын болды араққа тойып алып біздің үйге шулатып келетін бірде түн ортасында бір адамның мені сипалағаннан шошып ояндым жасым шамамен жеті жаста кішкентай қуыс бөлмеде сол күні ойнап отырып ұйықтап қалыппын ұйқымнан оятқысы келмеген үйдегілер мені орныма жатқызбаған бәлкім тағдырым шығар марат ағам мас болып келген соң анам мұны мен жатқан бөлменің есік жанына төсек салып берсе керек шошып оянған мені ол аузымды қолмен басты мас болған ол денемді сүйіп артық ештеңе жасамады оның не екенін білмеймін бірақ дұрыс емес нәрсе екенін сездім таң атқан бойда ол мені қора жақтан дәретханадан келе жатқанымда ұстап алып егер түндегіні біреуге айтатын болсаң отбасыңды түгел бауыздап кетемін деп қорқытты көзі қап қызыл бір адам емес жын секілді қорыққанымнан үйге жүгіре жөнелдім сол түнді ешкімге айтпаған ең үлкен қателік болды ол малғұн балалық шағымның күл талқанын шығарды мені іздеп жүріп тауып алып білгенін жасайтын еді түнде кіші дәретті жіберіп қою тұйықталып сөйлегенде тұтығу сабағым нашарлап түнде кейде шошып оянып жылайтынмын ол кезде тірліктен шаршай ма білмедім анам менің жағдайымды мүлдем байқамады түнде жіберіп қойғаным үшін ел алдында ұрысып ұялтатын әкем жұмыстан қолы босамайтын жан төртінші сынып бітірер кезде марат ауылдағы бір бойжеткенді зорлап істі бола әжемнің арқасында аман қалып оны басқа қалаға жіберді сол кезден бастап көрген қорлығым аяқталғандай болды сабағым да жақсара бастады бірақ өзімді үнемі жек көрдім өзімді үнемі лас санадым алаңсыз күліп ойнаған сыныптастарыма қарап қызығатынмын қандай бақытты деп құрбы дос деген менде болмады бәрі сыртынан мені өсектеп маған күліп жүргендей болатын сондықтан ешкіммен қосылмай жалғыз өзім жүретінмін арада біршама жыл өтіп мектепті де бітірдім емтиханға дайындалып жоғары балл жинап жоғары оқу орнына да түстім мені ешкім танымайды мен енді үлкен қалада жаңа өмір сүремін деп өз өзіме серт бердім иә жаңа қалада құрбы достарым пайда болды ауылда қыдырып бірге сыныптастарыммен шықпаған соң ба қалада күнім күнде қыдырумен өтті бірақ емтихан кезінде бәрін беске тапсырып шығатынмын бір жылдан соң сыныптастар жаңа жылды бірге қарсы алатын болдық мен жерге барғым келді әдемі прическа әдемі киініп өзімді уберн ұстай бастағанмен сыныптастарым көрсін қандай сұлу ажарлы екенімді білсін деп ойладым сыныпта бір атаман болатын басқа жігіттер сол отыр десе отырады тұр десе тұрады мен өзім оны жек көретінмін себебі бір қылықтары марат ағама ұқсайтын отырысқа келсем әлгі сыныптас жігіт өзінің жүріп жүрген қызын және группалас дос жігітін ертіп әкеліпті төрге жайғасып алған ал біз үш-төрт қыз сыймай жайылған дастарханға есік жаққа отыра кеттік бір кезде ашуым ұстап өзіміздің ақшамызға дайындалған үстелге өзіміз сыймай қалдық деп айтып қалдым жаңағы сыныптасым сразу маған қарап о сенің тілің бар ма еді сары мысық деп бәрі ду күлді тек жаңағы сыныптасымның группаласы ғана күлмеді жай ғана кешіріңіз қарындас егер кедергі жасасақ біз аяқ астынан кездесіп қалдық осы районда жүредік деп қолын кеудесіне қойып кешірім сұрады мен үндемедім үстелден тұрып бәрі билеуге екінші залға кетті төрт-бес қыз үстелді жиыстырып жүрміз бір кезде жаңағы жігітке көзім түсті қараңғы бөлмеде бұрышта телефонын сараткеге қойып жанында отыр екен екеуміздің көзіміз түйісті кейін мен де билейтін залға өттім бәрі светті өшіріп қойып үйдің түбін түсіріп жатыр соңымнан жаңағы жігіт кірді екі өлегінен кейін вальс қосылды бәрі бір бірімен вальс билеп жүр ыңғайсызданып енді бөлмеден шыға бергенімде қолымды біреу жап беріп ұстап алды ойымда сол жігіт болды себебі есік жанында тұрған еді сөйтсем өзімнің сыныптасым әлгі мені мазақ еткен сара сені менің досым ұнатып қалыпты егер ренжімесең агентіңді берейін сені білемін ғой жақсы қызсың бірінші сенен ұқсат сұрайын деп сыныптасымның мен туралы жақсы ойда екені мені таң қалдырды отырыс бітіп бәріміз тарастық жаңағы жігіт өзін расул деп таныстырып шығарып салғысы келетінін айтты екеуміз оңашада біраз сөйлесіп бір-бірімізді ұнатып қалдық өте құпты тап-таза үстінен әтір иісі мөңгіп тұр тістері маржандай аяқ киімі жылтырап тұр бір минус болмады менің алғашқы махаббатым міне осы кездесуден бастау алды екеуміз түн демей күн демей телефонмен сөйлесетінбіз мені айналайын көкем ботақаным деп еркелететін расул спортпен айналысқан самбо күрестерге қатысатын отбасында үш ағайында расул кішісі екен ерке тентектеу жігіт бірақ мен дегенде жүрегі жібіп қоя беретін осылай қыз бен жігіт болып жүре бердік кейін екінші курста жатақханадан шығып қала шетіндегі тұратын әпкемнің үйіне барып тұрдым ол әпкем әкемнің қарындасы жастайынан екі баламен жесір қалған мектепте мұғалім болып жұмыс жасайтын әпкемнің балаларына қарасып үй түрлігіне де көмектесіп жүрдім бірде расул сегізінші наурыз күні мені алып кететін дайын отыруымды сұрады мен құрбыларыма барамын деп қалаға дайындалдым кешкісін расул келіп дос балаларымен бірге көлікпен алып кетті орталықта жалданған бір пәтерге келдік досы бізді әкеліп тастап кетіп біз оңаша қалдық осы кезге дейін төсек қатынасы туралы әңгіме өрбесе қашқақтап жөнді жауап бермейтінмін мұнда тек қалайша айтамын қыз емес шығармын мен мүмкін себебі зорлыққа бір емес бірнеше рет түстім ғой егер ол маған мұндай лас қыз керек емес деп тастап кетсе не істеймін қалай жүрегім шыдайды деп уайымдаумен болдым қолында маған арнап алған ойыншық қонжық және гүлі бар екен құшақтап құтықтап мені сүйе бастады өзімді еркін ұстай алмадым тек ойымда жаңағы сұрақтар ғана бір кезде тоқтап жаным сен дайынсың ба сенімен түнді бірге өткізгім келеді егер дайын емеспін десең қинамаймын құшақтасып ұйықтаймыз сенің еркіңсіз саған тиіспеймін деді білмеймін неге олай айтқанын мүмкін бір сыры барын сезген болар себебі бірнеше рет осы сұрақты телефонмен де қойған жауап бере алмай қашқақтап сылтау айтатынмын мен жауап бермеген соң көзіме қарап тұрып сен мені қалайсың ба мені сүйесің бе неге менен қашып жүрсің дейді мен өзімнің қыз емес екенімді бұрын зорлыққа ұшырағанымды ол туралы сұрамауын өтіндім егер сенбесең бірге болғың келмесе қазір ашығын айтып менің сезіміммен ойнамауын өтіндім көзім жасқа толып даусым дірілдеп әрең шықты ол бірінші телефонына ұзақ қарап сосын терең күрсініп кім оны істеген айтшы өлтіріп тастайын деді мен ол туралы сұрамауын өтіндім дайын болған кезде өзім айтамын деп құшақтап ашуын басқан болдым мойнымнан іскеп мені аймалай жөнелді осы жолы қарсыласпадым оны жоғалтып алудан қорықтым ба білмеймін ығына көне бердім ешқандай күш көрсетпеді менімен өте нәзік болды дін мен үшін өте керемет екеуміз бақытты едік бірнеше рет кездесіп жүрдік бір бірімізге қатты бауыр бастық ол менің қыз емес екенімді бетіме баспады күндер өте қатты қызғаншақ бола бастады сабақтан күтіп алатын барлық қараған жігіттен мені қызғанып телефон тексереді кейде сол үшін ұрсып қала беретін шығардық оқу бітіріп мен басқа қалаға жұмысқа кететін болдым аудан ауылды аралап презентация жүргізетін жерлерді дайындап ауыл әкімдерімен келіссөз жасайтынбыз әр еркектен қызғанып күнде ұрыс шығаратын болды расул көрмесін естімесін деп кейде телефонын алмайтын жерде расул көрмесін естімесін деп кейде телефонды алмай қоятынмын себебі көлікте еркектің даусы шықса ұрысып тынатынбыз бірде таңда жолға шығатынымды ашып айттым ол менің жұмысым түсінуін сұрадым бірақ ол шарт қойды мені немесе жұмысты таңда деді телефонды қоя салды таң атып жолға дайындалдым сыртқа шықсам телефон шырылдады компания жіберген машина шығар деп алсам Расул екен мен сенің артыңда тұрған ақ көлікте отырмын кел отыр көлікке келсем дос баласы екеу мұнда таң атпастан не істеп жүрсің жолға қашан шықтыңдар деп сұрап жатырмын расул бұрынғыдай мені еркелетпеді де бетімнен сәл сүйіп қойды сені алып кетуге келдім алып қашамын екеуміз жаңа өмір бастаймыз немесе өміріңді сүре бер деп қысқа қайырды іштей көз алдыма елестеттім онсыз қалай өмір сүремін менің жан сырымды ақтарып менің жарамды жазған осы емес пе қалайша одан бас тартамын деп бәріне келістім оның көздерінен бақыт жайнап мені құшақтай кетті жаным келісесің бе менің жарым боласың ғой иә білгем сенің менен бас тартпайтыныңды жұмысты қойшы өзім асыраймын деді. қалағаныңның бәрін алып беремін деп құшақтай берді командировкаға жиналған сумкамен расулдың ауылына тартып кеттік жұмысқа хабарласып енді жұмысқа шыға алмайтынымды айтып жұмыстың телефонын ноутбук қағаздарын кейіннен беріп жібердім енем жақсы адам болды менің қаз қабағыма қарап жүретін загске отыру үшін ауданға бару керек деп күнде ертеңге қала берді қуғыншылар келіп одан кешірім беріп бір-бірімен жағын танысты ұнамағаны атам араққа құмар екен барған бойда сылқия тойып орнынан тұра алмады ата анам онысын жақтырмайды бір ай өткен соң таңда есік қағылып үш полиция расул үшін келіпті күйеуім шыққан бойда қолын қайырып жарға тақап қалтасын тінтіді түсінбей бір жерде қадалып тұрып қалыппын Ене мен атам айқайлап жылап жалынып не болып қалды деп сұрақ қойып жүр олар расулды екі бүктеп көлікке тиеп алып кетті терезеден оның маған қарап мені аяп кетіп бара жатқан бейнесі әлі де көз алдымда мені алып қашпас бұрын жігіттермен төбелесіп расул біреуіне пышақ сұққан екен енді сол жігіттің жағдайы ауыр туыстары арыз түсірген білмеймін неге бір ай өтіп жолдасымды тапқан уайымдап үш күн бойы төсек тартып тұра алмай қалдым атам ішіп үйдің берекетін ала бастады енем қорқып үйді тастап қашады екен амалсыздан мен де қора жақта тығылып кейде таңым атып жүрді төркінім ештеңе білмейді оларды уайымдатқым келмеді Ауылда дұрыс сүйет ұстамайтын болғандықтан төркініммен арасында ғана сөйлесетінмін бір аптадан кейін расул келді сотқа дейін босатқан екен түнде оянсам мені құшақтап сүйіп жатыр қатты қуанғаным соншалықты жылап жіберіппін ештеңе болмайтынын ол жігіт кешірім беретін айтып жұбатты сот екі рет кейінге қалдырылды соңғы отырыста қалаға бірге келдік сол соттан жалғыз өзім шықтым арыз түсірушілер тарапы кешірім берсе де жолдасымды соттап жіберді мен берілмей емханаға ақша беріп аяғым ауыр деген анықтама жасатып адвокат жалдап апелляцияға бердім бірақ өкінішке орай сот қараусыз қалдырды өзімді әлемдегі ең бақытты жан сезіндім неге менің жолым болмайды неге мен деп жылаумен болдым мені жұбатқан ешкім болмады сол баяғы енем үйден қашып атам үшумен болды ауылда жұмыс жоқ амалсыздан көрші ауылға жұмысқа тұрдым расулға передажат апарып сырттан жылап қайтатынмын бірде адвокат сандап, 25 мың берсең кездестіре алатынын айтты адвокатпен бірге кездесуге бардым ол әйнектің ар жағында мен мына жақта оның да менің де көзім жасқа толып сөйлесе алмадық түрмеде аппақ болып толып алыпты қатты құшақтап иіскеп құшағына кіргім келді сағынғаным сонша 10 минут он секундтай тез өте шықты біздер загсте тіркеуде болмағандықтан жеке кездесу берілмейді екен ал ата-анасымен кездесуге болатынын айтты тапқан табысым жетпей кредит алып әр айда түрмеге передаша тасумен жүрдім өмірім солай бос өтіп жатты барлық айлығым сол передашаға кетеді жылы киім тамақ апарамын қалаға ауылдан қатынау үшін жолыма тағы кететін солай кері ауылға қайтатынмын бірде жұмысқа жас жігіт келді сымбатты деп айта алмаймын бірақ пысық жан-жақты жігіт екені көрініп тұр айналшықтап жанымнан шықпайтын жұмыста үлгермей жатсам сұрансам үнемі артымды жауып көмектесіп жүрді де іштегі жастар дискотекаға баруды жоспарлады Дабай барайық деп өзара у шу өзім жүдеп ештеңе зауқым болмай жүрген барып кішкене танысып көңіл көтерген дұрыс шығар деп кешкісін мен де бардым дискотека дейтінде ешкім билеп жүрген жоқ бәрі шығып кіріп жүрді кейін жаңағы жаңадан келген жұмыстасым келіпті сөйтіп барлық жастар өлең айтып түнге дейін отырдық шыққан кезде жаңағы жігіт мен де сен тұратын жақта тұрамын ғой бірге қайтайық деп мен бірге келеді жаяу келеміз жолда жолдасым туралы сұрады шет жағасын білетін болып шықты бір кезде өз өміріңді қорлап жүрсің ғой түрмедегі адам өзгеріп шығады ертең қор болмасаң болды әттең менің әйелім болатын адамсың ғой деп күліп көзін қысты мен де әзіл көріп үндемей қоя салдым бірақ сол күннен бастап ойым өзгере бастады жолдасым аптасына бір рет түрмеден хабарласып тұрды бірақ бұрын мені жұбататын сәл шыда шығамын бірге боламыз деп айтатын күйеуімнің мінезі қатты өзгерген жалғасы бар